Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini Ustazah Dina akan mengajak kalian untuk menghafalkan surat Al-Infitor. Disimak ya Kemudian silakan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجر الفجار لفي جحيم يسلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك كما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم Nah, anak-anak, itu tadi adalah surat Al-Infitor ayat 1 sampai 19 yang sudah dibacakan oleh Ustazah Dina. Nah, anak-anak kelas 2 yang hebat tentu semuanya inginkan jadi hafiz dan hafizah. Kalau gitu, jangan lupa tetap di murojaah di rumah ya bersama ayah atau bunda. Nah, sebelum Ustazah Dina akhiri, Ustazah Dina mau mengingatkan, don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents. Don't forget to recite Holy Quran. Don't forget to study at home. And be careful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.